Зборувај ако тоа може да ја промени тишината. Денес зборувам затоа што верувам дека македонскиот студент може, знае и умее да придонесе во развојот и прогресот на оваа наша држава. Денес зборувам затоа што верувам дека македонскиот студент е базата на идната интелектуална сила. Но и затоа што верувам дека македонскиот студент треба да биде активен двигател на промените, а не пасивен наблюдувач на состојбите во оваа наша држава. Светла иднина, економски раст и развој, Европската Унија или пак НАТО интеграцијите. Тоа се оние неколку поими кои први ми дојдоа на памет кога се решив да ви собратам по повод денешни ораторски средни. И по системот на логиката, сигурно се прашувате како и дали можеме да ги поврзаме овие неколку поими. Па тоа се оние неколку поими кои слободно Непречено, во речникот на македонскиот јазик можеме да ги класифицираме во категоријата мисловни именки. Можеме само да ги изговараме и да им се чудиме. И зошто ви го говорам ова? Ова ви го говорам затоа што веќе години и години наназад сите ние сме жртви на собствените спинови убедувања дека оваа наша држава се движи по вистинската и правилната патека. Дека сме рамо до рамо со европските и просперитетните земји. А каква е реалноста? Зошто никој не сака да се огледа реалноста? Абе, дојде на време, ти е страв телевизорот да го вклучиш. Окупирани се домовите од овие турскиве и индискиве серии. Секојдневно по систем на шаблон тоа ви тече вак. Имате еден час една турска серија, втор час следува втора турска серија, трет час трета турска серија и најнаш стоп прекин. Замислете ексклузивна вест. Генерал Субрата и 20.000 крави да ти ја окупирале Джумајлија. Еј, абре, нека не ни ја навредуваат интелигенцијата, оние само новопечени, прогласени, аналитичари експерти или како што јас умеам да ги нарекувам, само прогласени ексклузивци на интелектуална далита. Убедувајки не тоа колку е сјајно и просперитетно во моментов во оваа наша држава. Но знаете што? Вистината постои. Само лагата може да се измисли. За среќа или за несреќа, сите ние вистината сепак вешто ја спознаваме. Велат дека имагинацијата владае со светот. Но зошто никој не сега да, да ги предочи ефектите од тоа што се случува кога имагинацијата на собствените интереси ќе го надвладе светот? Кога тоа ќе се случи, Резултантата на тоа е загрозување на судбината на илядници и илядници студенти како нас. И колеги студенти, факт е дека се додека во сферата на политиката глупалоста не е хендикеп. Ние како држава од оваа мртва точка никогаш, ама буквално никогаш нема да се помрднеме. Прашањето кое сега би го поставил е каков миграционен или демографски шок ни се случува со исцелувањето на младите до оваа наша држава. Реалните факти говорат дека огромен број на млади, надежни, просперитетни луѓе, наши врстници, другари и пријатели, секојдневно во се поволен број се иселуваат од оваа наша држава. Македонскиот студент својата идина ја крира врз база на девизата Отидов, видов, останам». Зошто е тоа така? Зошто така лесно се откажуваме од капиталот, иднината, богатството и просперитетот на оваа наша држава? Тоа е така, затоа што креативноста, можностите и потенцијалот на младите во оваа наша држава не се искористуваат. Тоа е така, затоа што најдобрите студенти по универзитетите ниту се стимулираат, ниту се наградуваат, ниту се вработуваат. Тоа е така, затоа што македонските студенти се оставени самите на себе да се снаоѓаат и да го бараат својот просперитет. Тоа е така, затоа што знаењето во нашата држава и не се многу цени. Единствените кои вистински го ценат знаењето се универзитетските професори и студентите како нас, кои веруваат дека добар практичар без ниту малку теорија е како вешт пловец без компас. Но дали вие верувате дека знаењето само по себе е на вистина ноќ? Еве веднаш ќе ви кажам. Тоа е сосема погрешно тврдење. Упорноста ништо не може да е замени. Ниту гениалноста, ниту образованието. Во упорноста и одлучноста се крие вистинската моќ а знаењето ви е само потенцијална моќ. Станува моќ дури тогаш кога конкретните планови за акција ќе се предочат во конкретни цели. Е, тука веќе имам проблем. Кога треба да зборувам за цели и можности во оваа наша Македонија, веднаш се блокирам. Недостаток на инспирација. Како да зборувам за цели, кога вредот на амбицијата на македонскиот студент е вработување во јавната, во државната администрација? И не, немојте да помислите дека вината ја насочувам кон студентите. Способноста и капацитетот на македонските студенти, тие се ништо, па дури се и хендикеп без можност. А за можноста е тука се крие одговорот. За можноста треба да се погрижи државата. Може би е точно дека најголемиот освојувач е оној кој знае да победи без борба. Но ние мораме да се бориме за нашата иднина можеме и мораме да се избориме за обштествена еднаквост, праведност и просперитет на младите во оваа наша држава. Одливањето на млади кадри мораме веднаш да го запреме. Ако и мислиме добро на Македонија, токму за тоа и треба да се залагаме. Не смееме да дозволиме Македонија да биде територија на која нема место за незините млади надежи и за незините граѓани. Но за тоа да го сториме, мораме сите ние, првенствено ние младите, да го кренеме нашиот глас и напорно да се бориме и да работиме. Студентската пасивност мораме да ја замениме со активност. Мораме да ги вратиме назад жарот и моќта на студентскиот глас. Зар не ви е здодејано од онаа излетената фраза дека единствено иднината останува на нас младите? Јас денешниот говор би го завршил со нешто малку поинакво, би кажал нешто со што верувам дека сите вие ќе се согласите При тоа без разлика на вашата политичка припадност, без разлика на вашата верска или етничка припадност. Драги мои пријатели, младите се и сегашност, а не само иднина. Сегашноста и иднината се само временски раздвоени, но меѓусебно силно поврзани. Ајде токму ние да видиме промената која сакаме да ја видиме во оваа Македонија. Ајде да действуваме сега за да заеднички изградиме нашата светла иднина во оваа наша Македонија.